Hi, <laughs> I'm Bugoy PJ. I'm Bugoy Mac. And we're Bugoy Bros. <laughs> Yan mga bugoy. So, yung video na mapanood nyo today ay iba dun sa mga video na madalas namin na-upload. No, tol? Yes. So, ano ba tong video na to? Ang video namin, ito yung mga previous videos namin bago pa kami nag-vlog. Yun, mm. Actually, tatlong tao, tatlo tayo dito eh. Mm. Ah, kasama natin dito si Empoy, si CM. Mm. Uh, pangalan pa dapat natin vlog natin dito ay Tres Malditos. <laughs> Tres diba? Malditos. Resac. <laughs> <laughs> Yan. Eh. So, yung kung ano yung napapanood nyo sa amin, simulat sa una, kung mm. matagal ka ng follower ng Bugoy Bros. So yung, yung reason kung ba't kami nagba-vlog today is dahil dun sa video na mapapanood nyo today. Mm. No, tol? Actually, yung nangyari dyan eh, yung mga video na kinukuha natin, hindi pa talaga natin siya ina-upload, pero plano na natin mag-vlog nun. Mm. Hindi pa usap, hindi pa kausaw ng mga mm. vlog. Tapos ang naging inspiration namin talaga, naging inspiration natin si Kong TV naalala. Oo, oh, mismo. Kong TV. Kong Yun yung una talagang pinapanood namin vlogger. Sagsagan pa lang ni Kong noon. Hindi mm. pa siya ganun kasikat noon. Naalala ko yung mga video pa lang siya nagpa-viral sa Facebook. Yung mga naguhuga oh. siya ng pinggan. Mismo. Kasi, wala, as in, wala pa siyang YouTube, ano, wala pa siyang YouTube page. Mm. Tapos na-realize namin, oh, ba't di tayo mag-vlog, di ba? Magkabarkada tayo, magkakasama kami dito. Mm. Kami talaga yung solid, kami tatlo solid kami magkabarkada. So, mm. yun nung time na yon it just so happen na may may camera si BJ tapos yun yung Canon na maliit lang, 'di ba? Mm. Tapos kausuhan pa nung selfie stick noon. Nalala ko dumayo pa kami ng Bangkok ni BJ makabili lang kami ng selfie stick, 'di ba? Oh, wala wala pang yata nabibili dito Wala, sa wala patayan. pa sa patayan noon. Kailangan pa namin pumunta ng Bangkok para bumili lang ng selfie stick. Mm solid ang video na. So, sa- sana magustuhan nyo. Oh, Tapos, sana magustuhan nyo kasi medyo, medyo payat pa ako diyan. Oo, bata pa kami. Saka oh, <laughs> tribute marami. namin yan dun sa barkada namin nasa Pilipinas. Mm. Matagal na na itong hinihintay. So, mga 3 years ago pa dapat na na-upload. Di ba? Oh. Pero, hindi, mga 4 years ago tong video na to. Matagal na yan, matagal na yung video mm. na yan. Then, dapat yung isa sa mga kauna-unahan namin in-upload. Mm. Yan. Makikita nyo dyan na walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi namin. Walang flow, walang story. Oh, basta ano lang, video-video lang. Pero nakakapag-video tayo ng mm, kung saan, saan tayo pupunta. Mm. Solid yung time na yan. Single pa kami. Single pa tayo, di ba? Ako single, ikaw di ka single na. Oo. Oh. <laughs> Basta yun, sa, sana mag-enjoy kayo at yun lang mga tol. Simulan na natin. Yeah, simulan. Panoorin natin mga bugoy. Enjoy! kami. Uy, hello. Dito Pagkatapos ng isang napakagandang gising at mm. ay mga polis. Mga polis nagbayad kami ng 500 lang naman. Pang, pang Starbucks nila. Pang songpet na namin yun. Pang Starbucks nila. Yo. Hello. Ganda oh. Ganda yan. Ngayon, hanap kami ng kakainan. Kakainan namin ng... na pag 20 bat lang ang isa. dahil nahuli kami. Yung pagkain namin, binigay namin doon sa pulis. Naawa kami kasi ang taba niya. hanap kami ng guest house mamaya. Mga ano Yung mga tigti 300 lang ang ano ba? Kahit panig. Gawa kaya tayo ng ano to, YouTube channel Flex Manditas. Vlog natin tatlo. Naghahanap na yata kami. Sa wakas nakakita rin kami ng kakainan. Medyo mahal pa rin kasi tourist destination kasi ito kaya ayos lang. Kain muna kami. Bye. Okay, mga kaibigan. na mga bugay, tayo? Halap-halap po na kami ng matutuluyan. Kung Xiaomi kaya ako. Yun, so nandito na kami sa kwarto, nakahanap din kami sa wakas. After, I think, half an hour kami naglakad o an hour kami naganap ah. ng kwarto. Pagod. Pero bis mo umitim. Umitim mo umitim. Mamaya ulit, sasama namin guys sa adventure namin sa labas. That's all. Yan, uh, ah, para sa kami ngayon, ito yung kwarto na... Pisa na! <laughs> Simula na to. Rock and roll. One love. One love. <laughs> So, nakasakay na kami sa Songpeo. Papunta na kami sa beach. Uh, sa yung mga, mga kamag ko sa Pilipinas. Miss na miss ko na kayo. Sana naiintindihan nyo ba't namin ginagawa to. We're here. We're here. At Same. Bayad, may bayad Wala sa accept May bayad pala. Kala namin libre. Kala namin libre. <laughs> okay to. So, from dun sa pier na kain namin, 30 baht. Oy, bayad. Hanggang dito sa sa beach. 30 baht. So, ang galing na kami dito dati nagustuhan namin kaya bumalik kami. Mas maganda kasi yung beach dito. Alright, nandito na kami ngayon sa beach. So, cheers guys! Yes, malditos, yo! Ang sarap! Sobrang sarap! Sarap-sarap! <laughs> beach. べしょべし Kuweba-kuwebahan lang pala. Ano namin kuweba? Kuweba nga naman. <laughs> pa. <laughs> Ayun. But right now in market, we buy to we, we have to buy something like for dinner. Oh yeah. Jet ako. Jet 8ไง Oh, ulit ulit ulit? Ulit ulit, hindi ko na-record. Ulit ulit. That's it mga bugoy! Make sure to hit that like button. Smash that notification bell. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Na Bugoy Bros. <laughs> Facebook page. Bugoy Bros. Instagram account. At Bugoy Bros. Hanggang sa muli. Meow!